توجهات الناس اختلفت كانت الناس تفكر تسكن في مركز المدينة في مكان يكون فيه زحمة ويكون فيه مولات ويكون فيه أسواق ويكون فيه شارع بغداد آه، ميدان تقسيم يعني هاي القصص مع الأسف يعني صارت الناس بسبب جائحة فيروس كورونا صارت الناس تفكر لا أنا بدي مكان يكون بعيد في فئة ثانية من الأشخاص اللي حبوا يستثمروا في تركيا بيقولوا طيب أنا ما بدي إياه يكون بعيد لأني بدي أتنقل لهي المناطق المركزية ممكن يكون عندي أعمال أنا بحس حالي مرتاح لما بكون جنب هيدي الأماكن لكن في بعض المشاريع تعطيك ميزة أنه بتكون هي قريبة جدا من مركز المدينة بنفس الوقت منعزلة بسبب طبيعتها الجغرافية مثل بعض المشاريع يلي بتكون على تلال وحدة من التلال يلي موجودة باسطنبول ضمت واحد من شبكة مشاريع تي دي اي يلي اسمه موسم اسطنبول رح تلاقوه على اليوتيوب رح تشوفوا ايجابياته وسلبياته رح تعرفوا شو معناتها الواحد يسكن في مكان له اطلاله ساحره بنفس الوقت قريب من مركز المدينة قريب من المطار انتظرونا على الموعد